Amur Temur bobomizni pirlari bo'lmish Said Ne'matulloh hazratlarini duosi sabab Hazrat Bashir bobo 80 yoshli onaxonu 90 yoshli otaxondan dunyoga keladilar. 80 yoshli onaxon keksalik sabab ko'krakka sut kelmaydi. Shu bois Hazrat sutsiz kamol topganligi uchun Hazratga taqallus beriladiki, Hazrat Bishir, ya'ni Hazratga sutsiz taqallusi beriladi. Hazrat tug'ilgan, Hazratga biroz qiyinchilik tug'ilgach, Alloh o'zi lutfi karamini, qudratini ko'rsatib, ushbu buloq suvlariga sutni quvvatini berib qo'yadi va shu buloq sudan hazratga ichqizilib voyaga yetkaziladi rivoyatga ko'ra shuningdek hazrat ulg'ayib voyaga yetgan mahalda ham kunlarni birida chanqab turib shu buloq sutlaridan ichib tursalarki kutilmaganda ayol kishi bolasini pastki tomonda chayib turadi bundan ozgina dillari ranjigan hazrat yaratganga nola qilib so'raydilarki allohim bularga sut kerak emas ekan suv kerak ekan sut emas suv bo'lsin lekin ming dardga davo bersin deya hazrat o'z nafaslari bilan buloq suvlariga dam urib ketadilar shu hisobdan buloq suvlari ming dardga shifo berguvchi suv sanaladi ana shu o'rinda savol tug'ilib qolishi tabiiyki bir nafas urgan bilan suv shifobaxsh suvga aylanadimi aziz birodarlar albatta aylanadi sababki suv tirik organ suv sizni bizni ko'radi sizni bizni eshitadi va sizni bizdagi yaxshi yomon amalimizni o'z xotirasida saqlay oladigan tirik modda demak suvni eshitish ko'rish xususiyati bor ekan dunyo olimlari bugunga qadar sizu bizni suvimizga dam urib beradi suvga dam urishlik uni tirik organ ekanligidan darak beradi ushbu qabr ziyoratiga <coughs> Alloh rizoligini topmoq yo'lida mana shu tabarruk ostoniga qalbida kimki nimaiki tilak istak maqsadi bilan kirib kelar ekan bunda kim davlat talab iymon talab shifo talab baxt talab farzand talab va hokazo va hokazo qalbda neki tilak istak maqsad bo'lsa shu qabr ziyorati samarasiga ko'ra faqatgina avvalo bu yerda yaratgan rizoligi avvalo topilsagina qalbdagi tilak istak maqsadlar barcha barchasi albatta ro'yobga chiqadi hasan hassoni uloqtirgandan keyin shu tepalikka qo'nim topib olti yil yashab ijod qiladilar va tepada o'sib turgan yuzdan ortiq pista daraxtlarni ikki bog' barpo qilib to'qson oltiga kirgan mahalda xudoni qudrati bilan bandalikni bajo keltirib vasiyatga ko'ra shu tepalikka dafn etiladilar keyinchalik atroflariga ikkita o'g'illari va hokazo xizmatkorlari tartib bilan joylashtirib qo'yiladi hazrat yashab o'tgan davrda to'rt nafar qizlariyu o'n bir nafar o'g'illari bo'ladi ikkitasi o'zlari bilan qoladi qolgan o'g'il qizlar ilmda zabardast bo'lganligi sabab butun dunyo bo'ylab kezib ketadi hozirgi paytda andijon shahrida hazratni birgina o'g'illarini qabrlari bor ana zinadan ko'tarilishda o'ng tomonda tabarruk g'orni ko'rasiz bu g'or hazratga tegishli emas g'or hazrat vafotidan keyin bir yuz ellik yildan keyin qaziladi bu g'orda shogirdlarini o'g'li yashab ijod qilib ya'ni shayx junaydulloh islom o'g'li hoziq degan zot yashab ijod qilib hazratni ilmini tariqatini davom ettirib keyinchalik tepadagi ustoziga izzat ikrom ko'rsatishni o'ziga maqsad qilib o'sha davrdagi usta hunarmandlarni to'plab bundan besh yuz yil avval hazratni qabri tepasiga shu tepadagi tabarruk maqbarani qurdiradi yana takror bo'lsa aytib o'tamiz eski maqbaradan sizu bizgacha yetib kelgan to'rtta yog'och ustun va yog'och sandiq besh yuz yillik tarixga ega tepadagi yog'och sandiqni yasalish tarixi shundaki tasavvur qilamiz bundan besh yuz yil avval sizu bizga o'xshash ziyoratchi sayyohlar hazratni qabrini ziyorat qilishga keladi u davrda maqbara bo'lmaydi oddiy tuproqdan yasalgan qabr bo'ladi xolos 500 yil avval kelib ketuvchi ziyorat sayyohlar hazrat qabr boshiga borgandan keyin nima qilishni bilmasdan e'tiqod ziyodaligi sabab Hazratni qabriga chang solib bu zotni barakot bobomizning qabr tuprog'ini olib ketishga harakat qilishadi oxir oqibat yillar o'tish natijasida Hazratni qabri yo'q bo'lib ketish darajada ya'ni qarich bilan o'lchaydigan darajada maydalashib qoladi bundan tashvish tortgan mahalliy xalq o'sha davrda usta degan kishiga taklif kiritib tepadagi yog'och sandiqni yasashga buyurtma beradi usta navruz bir necha oy mobaynida tepadagi yog'och sandiqni qo'l uslubida yasab hazratni qabrini berkitib qo'yadi va nihoyat tepadan tuproq olishga imkoniyat bo'lmaydi hazrat vafotidan keyin bir necha yillardan keyin ushbu g'or tashkil bo'lgandan keyin bu yerdan tuproq olishga harakat qilinadi bordan tuproq olishni boisi shundaki inson qo'li yuzidan chiqadigan suyallarni to'kishga yordam beradi va yordam bergan bugunga qadar sizu bizga o'xshash ziyoratchi sayyohlar ushbu g'or tuprog'i tarkibida foydali elementlar ko'p bois e, albatta foyda qiladi shunga ko'ra kelib ketuvchi ziyorat sayyohlar tuproqlarni qo'l va yuzlariga surtib ketishga yoki tuproqdan qisman bo'lsada olib ketishga harakat qilishadi 嗯。